Estes esmenes no sols cal rebutjar-les votant en contra. Cal dir que aquestes esmenes són un atac, una falta de respecte a les persones, a les organitzacions, a les plataformes que s'han mobilitzat en defensa del servei públic que vostès avui, ambulosament, aproven amb un títol completament fals. Des d'Esquerra ja estem absolutament convençuts de que tindrem un servei públic de radiotelevisió valenciana, però no serà amb aquesta llei. No serà amb aquesta majoria absoluta. No serà amb este Consell. No serà amb esta desvergonya. Serà quan les Corts Valencianes recuperen la decència i quan el poble valencià tinga uns representants que de veritat defensen els seus drets i no els seus interessos.